Meron nako. Okay, SMG. SMG ako dyan to, nakatutok ako dyan. Meron sa likod ng doghouse. Pero natutok sa PP19 eh. Papagkama lang mga mga cheetah, madam ah. Tumusugod na mag-isa. Nakikita ko yung binabaril mo. Tutok. Wala gago, invisible yung nakabike. Papunta sa'yo. Ingat ka ah. Sino? Nakay to. Nagbag yata, Dak. Tulungtok ata yan eh. Oo, oh, baka nagbilang nag-render sa akin. Hindi ulit-ulit yan, ulit. Ay no, naka 8 nga oh, tama oh. Diba? ba, Dak? Kasama ka sa akin lang. Oh, naka-8B nga, gag. Teka, healer natin, baka bumabot. Wala na yun. Kanina hindi yan invisible. Ay, puta! Ay, nabog! Sakay, sakay, bes! Sige, pasakay, pasakay. Bes, sakay, bes! Uh, anong trip nyo, ha? Tamang invisible kayo. Hoy! Darating niyang dakbak. Hoy! Sumagot ka! Oh, bakit? Anong trip ha? nyo? Ba't naka-invi kayo? Ano, ewan ko, bigla na na nag-invi. Uwe, dalawa kayo eh. Oo nga, ganun yung nangyari sa amin. Hindi naman namin sinasadya. Naka-record pa naman ako, naka-stream ako. Okay lang. Sama na lang ako. Shoutout na lang kami. <laughs> Teka, ano pangalan mo? Dali. Tara na, bagger kayo ah. Ako si ano? Ako si... Sinandot? Si Lakas. yung... Mga lods, huwag niyo kami papatayin mga lods. <laughs> Ano? Jane, may kasama ko dito babae. Ano bang pangalan mo? Janela. Janela po. Ay po. Chararat. Chararat ang eh. <laughs> putik. Madam Lods, madam. Gala ba tayo? Saan mo kita gusto dalhin? Baka narinig mo na. Nakikita mo ba yung chat? Ah, Madam Gaming ka ba? Yep, yep. Uy. Tama lang ako sa'yo. Madam. Oh, ano yun? Seryoso ba? Ano nga yun? Angkas lang ako. shoutout daw sabi ang kaibigan ko. Oh, Madam Gaming Oy, shoutout kay Janel. Kasi di tayo na-live, spy, ah. balo Naka-record lang Shoutout kay Janel. Shout nga pala sa mga viewers namin diyan. Ah, kapagod mag eh, mag bike eh. Dito na lang tayo sa ano, sa... Sige, sige, sige, sige, sige, sige, sige, Madam, huwag mong papuntahin dito yan ah. Aray, Aray, nabawasan naman ako. Hala, hanap tayo kalaban, hanap tayo kalaban. Ay, huwag niyo kang papatayin! Mamaril ah, ka, mamaril ka naman. Bes, baka naman, baka Wala naman naman tayo kalaban eh. mamaril. Wala ba tayo kalaban? Hanap ka, hanap ka laban. May pang, may gas ka diyan, Bes? Ano? Wala eh. Oh, God. Ay, ano oh, para tayo sakyan? AWM. Madami pa naman kasi. Huwag na, huwag na. Baka mabusan tayo ang gas. Need mo, madam. Lipat ka ba? Mayanap tayo ng kalaban. Oo, oh, ah, lumipat ako. Doon tayo kan, madam. Kasi di kita nakikita eh. Eh, hindi nga eh. Makikita mo ba ako? Kaya nga, paano malalaman lumipat ka? Abnormal. Hindi ako abnormal. Yung rosang abnormal. Ikaw yun. Ayaw nga sa ganti. Nagbabag kayo. Hindi nag... Kayo yung nakasakay sa ano, di ba, Wayne? Buyoy. Nabuyoy pa nga. Ay, ate coming. kampi mo ba yun? Kalaban niya eh. yata yun eh. Sino ba yan? Eh, kakampi ko yun eh. Kakampi mo ba yun? Oo, oh, yan. Uy, kalaban niya yata yun. Kakampi ko nga yan. Ah, sorry, lumalay ba? Huwag niyo akong papatay eh. Mangingi ka ng gas sa kanila. Ay, gago. Hindi, wala. Huwag niyo akong papatay eh. Tira ako po tira. <laughs> Ay, Ay. Sakay, sakay. Number 4, sakay ka dito. Wait Madam. lang, wait lang. Ay, gago, nabunggo siya. Sorry. Sorry. Anong ginagawa niyo, madam? <laughs> Ewan ko, eh, angkas lang ako. Kasama nila, oh. Ayun yung pa isa invisible mong game, may bike nung kasama mo. Dali para sumakay. Magay mo yung bike para sa mga niya. Di naman siya mababawasan. Gabi, baliw. Uy, baka saktan ako nun. Saan tayo, saan tayo? Oh, marker kayo, marker. Hanap tayo kalaban, hanap tayo kalaban. Oo, oh, ah, sige, hanap tayo kalaban. Ikot ka, ikot ka. Wala ako ngayon eh. Ay, may kalaban sa likod, 195. Patata. Ay, no, nakabike. Ay, no, yun, no. Sige, di yan, di yan. Isa pa. ako, masakay. I know, I know. Nakatry, naka 210. Ayun, Ayun, naka-battle jeep po, kalaban. Yan, yan, yan, yan, yan. Nasa harapan. Nasa harapan. Kalaban yan. Oo, oh, yan. Gagi, dami. Tayo na, invisible ka naman. Di ka naman namamatay. Ayan, Ay, Sige, ko ito, ito, lang. ito, nakamotor, ito, nakamotor. Yes, ito mo, ito mo. Ang inang yan. Ah, Wala, ayun. Kaya barlin mo, barlin mo, barlin mo. Abot yan, barlin mo. Uy, gago. Pumula, pumula yun. Gagi. Huwag mong bababa, huwag mo yung bababaan. Huwag mong bababaan. Sakay ka Ay, patay na, patay na, relax. Patay na ba? May kotse ako dito. Kunin ko yung loot. Oy, wala akong bala SMG. oh, <laughs> maya ako yung manong papatay sa'yo eh. Okay lang yan. <laughs> Kaya ka, demonyo kayo, hindi naman ako mananalo sa'yo eh. Oo nga, maghubad kayo para di namin, para makilala namin kayo. Ay, naku, yung maghubad, masama yun. Hindi yun, yung normal lang na damit. Ah, kala ko ano ba di. eh. Hala, masakay ko dyan. Uy, para malaman. Sino ba to? Saan to? Pakampi mo yun ano? Ay, Kampi ko yan, Babad eh. kampi ko yan, kampi ko yan. Mukha lang Ito bold <laughs> Oy, lumad ka muna bago ka sumakay. Hoy, pasakay! Magubad ka muna. Magubad ka daw. Lalaban niyo. Para alam ka kampi, ubad ka, ubad ka, ubad ka. Magubad kasi kayo. Paano ko malalaman? Baka mabunggo kayo mamaya. Oy, naka-invisible. Kunin mo to itong ano, Jerry Jones. Hindi siya pwede mo naglapit gagi. Hindi siya pwede lumakbot. Ah, ano to ka Oh, ah, muli mo na yan. Ayoko niyan. Hindi siya pwede magdampot. Hindi siya pwede magdampot. Ako na lang to. Hanap muna tayo kalaban. Tara. Dali na. Wala ba yung gas? Pa kayo eh. Balit na tayo sakyat. Para tayo sakyat. Pwede naman maghubad kahit nakasasakyan eh. Oo, maghubad tayo. Ayun o car. Pinanununtok ano madam. Wait lang, palit tayo ng sasakyan. Wala na tong gas. Nasapak tayo nung kasama niyang isa. Uy, yung kasama mong isa na nanapak, pigilan niya yung kamay niya. Dinidemonyo. Huwag talaga ako nag-chip dito. Pinaltan niyo pa, wala nang ang gas. Hindi na ako makikita pag ano, pag nawalan tayo ng gas. Gusto tayo, madam. Magkano pa sakyan doon, o. May mga nakabag palo Ba't yan. Ba't kanina hindi ka ano naka-invisible? Nakita kita kanina eh. O kanina ka pa invisible? Wait. Nakita mo ako kanina? Oo, dun oh, Dito ka, di ba? Dito ka galing kanina. Sa doghouse, di ba? Tsaka galing sa doghouse kanina, baliw. Tapos nawala ka. Tara, bike, bike. Angkas ka? Ang damo tong Ross. Kailangan natin ng RPG. RPG talaga. Gusto mo yata ako patayin, ha? Wala pa RPG. Mamaya pa kita papatayin. Pag nakaharap na muna dito. Ay, naparada pa. Ay, bomba lang, bomba. Ilagan mo lang. Hindi. Hindi rin natalam. Natalab yun? Pasakay ako, oy. Wala. Hindi natalab sa akin kahit bombahan nyo pa mamaya. Game. Pasakay. Hmm. Tara. Vroom vroom. Wanna ride me Invisible. Oh. Ride it. Ikaw talaga kami dalawa ng invisible. Layo kayo sa amin. Hanapin namin yung kalaban. Yan yun, Building. yan yung- Building daw, building. Papatay sa akin, Madam Gaming. Oo, lo. Ito, ito, Dax. Ito, Dax. Ay, wag niyong papatayin yung isa namin na, no, ano. Okay, kay madam tayo, kay madam. Huwag kayo sumama dito. Baliw. Makaka- nakakalito. Dali na, dali. <laughs> Tuti kami, madam. Nag-ride kami. Uy, baka mapahama ka. Wala tayong sasakyan. Oo nga, no. Yan. Joyride kami dalawa eh. Okay, ilalayo mo natin sa kapahamakan. Ano ba sakit? Dapat yun yung tanggalin nila eh, peace. Ay, uy, may gunshots Oo dito. tapakan Ay, mo, sa guys. Eh. Oh Ay, 105. pinanggawa ko. Pasakay Sapakan mo yan yun, ha, sapakan mo. pasaka. 120, 120. Tara, tara, tara. tara. 120? Oo. Ah. Ay, dito na sa taas. Baba muna dito. Baba na ako, baba, baba mo na ako. Nasa taas ah. lang. Chicken dinner to, may kasama tayo. Eh. Abalikan kita dyan. Wala kalaban natin eh. 120. Ah, sabi mo madam, mag-quit na lang sila. Para chicken dinner. Ay, ay nakita ko na, 105 bloods. 105? Nananapak na, abuse, Yuki. Ah, Vicious? Vicious yung combo mo? O, bisis kayo. Yan, ano, madam. Ito, ito, nakita ko na. Ikaw pala yun. Tago muna ako. Madam, maingay ba yung robot? Hindi, hindi. Huwag ka na mag-robot. Wala naman ako robot eh. Wala pala, abnormal ka pala eh. Na, may robot ako. Hindi ko pa naingay. Oo, oh, madam. May robot ako, madam. Hindi maingay yung ano ko. Ang galing. Ang robot ko. Mabait. Mabait naman na robot ko. Very good. Madam, pwede bumaril dito, madam eh. sila hinanap? Baka andyan pa siya. Dito sa akin, kasama ko. Vicious nga pangalan niya, Vicious. Hotel! Sasabihin ko siya kung niya, madam. Asan ka na, uy? Invisible siya, di mo siya makikita. Ay, Yure, ay. siya, sa ano ba, Pip? Ah, maghahap siya ng bomba, madam. Number one. Paano yung lumalabas sa BNB? Dito, dito, kalaban sa likod, 300. Ah, nandito na sa... Nandito na yung mga kakampi ko. Ikaw eh, mo ba isa? Bumaril sa akin, ha, ah, Violet? Hindi, wala kaming kakampi. Ay, dito, meron dito 285 naka, ano. Asan dyan? Dito, sa may bandang blue house. Nandito ako sa likod mo eh. Ayun ako. Ayun, nasa harapan. Diretsate mo, diretsate mo. Ay, na-lockdown na ni Ray Kuya. Saan dito? Ayun, dyan na, patay na. Number one. Paano yung lumalabas sa VIP3? Paano yun? Oy, bigyan nyo naman kami. Wala. Tago tayo. Ah, ah naka-sniper to. Uy, huwag mo naman ako sa pakay, walang kaya ka. May hanapag para second kami. Wala akong heal. Oy, as... Wala, wala akong heal. Oy, Inbi, asan ka na? Hindi kita makita eh. Magbike ka. Ayun siya, ayun. Arat na, arat na, arat na. Dali, nag-isa tayo. Darating niya ako mamaya. Oy, Pa- number, ano, number 2, pengin balang ano. 80 lang bala ko SMG. Oh. Walang mic itong nasakyan ko. Meron, ako Ah, to. wala. Ikaw ba? eh? Malay ko dalawa kayo eh. Oh, ito akin, kasama ko to. Ito dito ako, kanina pa kami magkasama nito. Eh. Pogi kaya Sana to, all. pogi kaya to. Vicious ka, vicious. Pasakay, oy, pasakay. Ah, wala. Wala Wala, ito tao, walang iya eh. Hindi naman. Cute lang, hindi pogi. Nung nasakyan. Kagi. Ganda kasi ng ano eh, damit. mo siya. Kawawa naman si Gabo, walang kasama. Report ah, ano, ba, ano, ban sa issues. Kilala ko pa Wala, naman si makikita- Jel. Nakikita namin sa ah, ah. issues. RGS yun, Jeng, diba? ano? Oo, wala RGS naman ako eh. si Jerry. RGS ako eh, Si yun, Miss tarang mo. Jel Balo? Ano Jake? Sino Jake? <laughs> Jel. Bigla na lang kasi nagbago, eh. hindi naman namin inaasahan na ganun mangyayari. Sana yan, sa may sinakyan nyo. Ay, napahingin naman ako medkit. Oo, baka sa ano? Baka sa sinakyan namin. Oo, oh, kalala ko, Lods. Uy, medkit, medkit. Titan Gel. Kaya naman kayo ng medkit. Naglalag kasi kanina na magdadrop kami. Tal, pasensya niya ako, mabigat yung pep. Kuha na muna tong star, wala naman yata kalaban dito. Huwag na, ayoko niyan. Basura. Ay, mga Lods, tapakin nyo na ako mga Lods. Basura? Wala, sinapak mo. Ito, dito, may VIP dito. Wala naman ako nakuha maganda sa star eh. Ikot-ikot lang kami. Ako nga, wala akong ano eh. Masakit yan. Naghahanap kami ng bebe. <laughs> Naghahanap ka ba ng bebe? Naghahanap ka ng bebe mo. Bebe, bebe girl. Naghahanap ka ng bebe girl? Uy, wala nang kalaban. Tayo, baka tayo-tayo na lang. number Ah, Hindi, apat naman. kami. Ilan ba kayo? Dalawa kayo. Hindi, Bali, ilan ba kayo? May tatlo pa, tatlo pa kalaban. Tatlo. Ilan ba kayo? Apat, apat kami. Sana Dalawa kayo. mag-drive sa Apat. akin. Sana may mag-drive sa akin sa sasakyan. Ihintayin ko na lang. May kalaban pa. May kalaban pa. Kaya nga, hanapin natin. Baka mo. Madam, number 2 ako. Hinihintay ko may mag-drive sa akin. Asa ka ba? Sana all. Number 2 ako. Inihintay ko may mag-drive sa akin. eh. <laughs> Number 2. Kaya nga akong drink, wala na akong ano, buhay. Hindi ka naman Kailangan pwede mag ano eh, mag-inom eh. <laughs> Ba't di mo ba papayagan? Hindi, bawal ka mag-heal, di ba? Ayun, may kalaban. Kakampi mo yung na-knockdown? Walang Hindi. nag-drive. Kalaban Pakasa. yun. Saan ba? Ay, healer, narating ko. Diretso mo. 165. Building, meron, meron building. On the way na. At tara, sagutin natin building. Nawal. Hoy, sana Sa labas all. yata ng zone yan eh. Oo Madam, meron kang ano? Parang gagawin karakter ko, wala naman kinakabitan. Wala, di ako naka-invisible balo. Sa may crate ah. Sa may crate. Ah, Kalaban ba yan? Kalaban sure ba kayo? ko, kuya. Sabi sa crate, ito yung crate eh. Kapag Ay, ay, ba? Tangan na ba? Ay nga, ah, ay, Ano, ah, nasa crate, nasa crate! Ito, ito. Ay, walang iya ka. Nanockdown ko ba? Uy, gogo. Có vâng. tàng hình kìa, bay xuống cứu, bay xuống cứu đi. Lang nè Hai man ơi. Kìa nó bay xuống cứu đi. Hay man ơi đâu hay man ơi. Fuck you. Rồi. Hello. Dapat ini-leader mo na ako gabi. May healer ako. Patay ka na ba? quay pa, buhay pa. Patay ka na. Sakay ka na sa cái nào lang, teka lang, papahilan lang ako. Nah. Kalaban pa dyan, madam isa. Uy, may isa pang kalaban, may isa pang kalaban. cellphone ko, Ay, kagay! Ala! Nasira yung bike! Uy, pa-healer ako! Ito, healer, healer ko naman to. naman eh. Gagi, ba't nyo binagsak Ala, siya? Makakalimutan Il nyo to, il eh. nyo to. Ay na, binigay ko na ah, healer. Eh. Balo, binigay ko na healer. Gago, natuloy yan. <laughs> Nambubangkotong nakabike yung eh, baliw. Madam. Nababawasan ako. Uy! Nakaka-bad trip si number 1, di ako yun eh. Wait lang, wait lang. Huwag na, wala na, nag-quit na ako. Nakaka-bad Oh, naiyak na si Gabriel, naiyak na si Gabriel. Teka, mag-heal muna ako bago sa sumakain. Nadidiscrash ako eh. Eh, binubang mo ako nung nakamot bike eh, kaya di ako nahihilitay ka. Hindi, hinihili. Rinuot. Naiyak na tuloy si Gab. Tangan. Puro gamer yan. Pakabobo. Galing ng kampi ko. Hoy, pasakay. Napakagaling eh. Kuha kayo RPG, gabi. <laughs> ha? Ano, patayin na natin itong mga to. Kuha, nahanap ka na. Napatayin na kayo niyan. Pioneer si isa. Walang ganyanan. Walang ganyanan. Patay na sila? Hindi na mga ano laman yan tanga ako eh. Yung invisible, patay na. Patay na ba yung invisible? Oh, nice. Nagbubusin, nagbubusin, nagbubusin. Isa pa, isa pa. Ah, Hintayin mo mag-bike, hintayin mo mag-bike, hintayin mo mag-bike, Alzane, Alzane, para sure kang tatamaan. Por, lapit ka kaya, kaya, Gagin, kaya, Juan. Molotov. Ah, ano, mamaya na, may MGL mamaya. Talaga ako yan eh. Lapit ka dito dun sa may MGL number 4 para pagka... Hindi ko ah, makita ano, eh. Kaya ah, habang sinusuntok nga siya, makikita mo naman yun eh. Pag sinusuntok siya. Sabi, nung ano pag malapit sa'yo. Por, sabihin mo por pagka malapit sa'yo para ikaw yung MGL niya. Oh, di ba? Coach na si Madam Gaming ha? Ah, coach na. Nasaan <laughs> ba? Tangik por, magpapait ka. Yun ang eh. magpasapak ko. Tapos barili mo. Engot kay sabi Sayang? Sayang? Dapat oh. nga ganun ginawa ko. Rinig ba ako? <laughs> Rinig? Oo, oh, oh, rinig ka, rinig ka. <laughs> Gaga, tayo sinubos mo. <laughs> Habi sa'yo na tinintay mo sa 5 4 tapos RPG mo, balo eh. Okay, nice game. Pahinga muna ako. Bye-bye.